पहले ही फैसला कर ले ये फिफ्टी शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या हम जो कर हैं आप ठीक यही

Apúralo. Pues, pues, pues,

Marou, muje marou. Marou, muje marou. नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पहनने जाना है बाय